ସପ୍ତମ ଆଲୋକ ମେମୋରିଆଲ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନର ଫାଇନାଲରେ ପାଟନାଗଡ଼ର ସ୍ୱସ୍ତିକ ସୁଗ୍ୟାନ ସମ୍ବଲପୁରର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କାଳିଆଙ୍କୁ nineteen twenty one twenty one sixteen ଓ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱାନ୍ ଇଲେଭେନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଚଳିତ ଥର ଚମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ତରଭା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଗରେ ଥିବା ଝାଝାରିଆ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ରେ ତିନି ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଡବଲ୍ସ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବତିଶ ଯୋଡ଼ି ଖେଳାଳି ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ସମ୍ବଲପୁରର ମଞ୍ଜିତ ଓ ସାଥୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଓ କାଳିଆ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିରେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଥବିରସ ଓ ସାଥୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ୱସ୍ତିକ ଓ ସୁଜ୍ଞାନ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସରେ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବନ୍ଦିତା ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଫାଇନାଲ ଖେଳକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ତରଭା ଥାନା ଆଇଆଇସି ସୁବ୍ରତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଜେତା ପାଟନାଗଡ଼ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ଚମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି ସହ ଆଠ ହଜାର ଆଠଶହ ଅଠାଅଶୀ ଟଙ୍କା ଓ ଉପବିଜେତା ସମ୍ବଲପୁର ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ଟ୍ରଫି ସହ ପାଞ୍ଚ পাঁচ হাজার পাঁচশো পঞ্চাবন টঙ্কা প্রদান করে ଏଥିରେ ଆଲୋକ ମେମୋରିଆଲର ସଭାପତି ସୁନୀଲ ଝାଝାରିଆଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଆକାଶ ସାହୁ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଭଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଯୋଗ ଦେଇ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ବେଷ୍ଟ ଡିଫେନ୍ସର ଭାବେ ପାଟନାଗଡ଼ର ସ୍ୱସ୍ତିକ ଓ ସମ୍ବଲପୁରର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବେଷ୍ଟ ସ୍ମାସର ଭାବେ ପାଟନାଗଡ଼ର ସୁଗ୍ୟାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆଲୋକ ସାହୁଙ୍କ ତୈଳଚିତ୍ରରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ଓ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପରେ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା AS college PT Sanjeev Sahu ଖେଳ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ହିରଣ୍ମୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ bureau report BTV Odia Oh, the same thing. A replica of the last point. for Sambalpur team to serve it for all. That's a beautiful placement. Super. A very good placement.